各位好，欢迎收看本周的龟头条新闻。今天的第一则新闻是五倍券，行政院于日前宣布，正新五倍券终于要推出了，与日前三倍券的使用方式相似。 不过总额从三千元上升至五千元，不用怀疑，今年就是五倍。五倍券可以用于餐饮、夜市、百货、零售、观光、旅宿、艺文展演等行业，还可以买鲑鱼、吃鲑鱼或是。 又归于五倍券，最早将于九月开始实行，详细政策将会由行政院于日后陆续公告。接下来为您带来的新闻是：吴亦凡，号称令所有狱友羡慕嫉妒恨的变型撬锁用牙签持有者吴亦凡，于七月三十一日被北京警方拘留。 期间当然也引起网友热议。先前网络上疯传一张吴亦凡监狱照，被江苏警方辟谣为 P 图，而吴亦凡在监狱被暴打影片也被证实为假消息。有网友甚至爆料吴亦凡被警察用警棍执行通便作业，以及身处单间拘留的他无时无刻被监视。不过这些言论在被警方证实之前，仍然只是谣传。吴亦凡究竟遭遇什么样的拘留生活，我们无从得知，只能祝福吴亦凡能忍一下很大。 大的警棍喽！今天最后一则新闻是台风，这几个礼拜又被小部分人称作“台风周”。从七月底的烟花和八月初的奴婢，都曾一度被认为会给台湾带来灾情。然而，令大众跌破眼镜的是。 烟花台风路径在接触台湾之际突然九十度大转弯，迎上上海的怀抱。如此诡异的行进路线，不免被怀疑是一场气象科技战，被视为中国气象战报复计划的卢碧台风，则在进攻台湾之前突然依依不舍地投回祖国的怀抱，让人不禁好奇台湾究竟是否研发出了强大的气象武器，或是唐凤的超能力作祟？台风不仅未能给我们带来严重灾害，还顺便填满了全台水库。不过，虽然 暂时不缺水了，我们仍要好好节省水资源，以免过多的浪费导致未来再次面临干旱。感谢各位今天关注我们的归途条新闻，我们下次再见。